Ladaki brio ni ka sarkar si telup ko persai. Kia keren tang sipang ka pisa. Lani kumno ban kiu ka ekonomi. Henre ba kari ga dan laga jong ka masin sinateng ka laga jong ka sarkar. Balai kim sinaya ka pisa. Kat ka badon kam. Lani kat ka bakwa. Kenang bagi pat bak baro lani ka sarkar. Kan rus pak ku boleh sibuk na bagi subscribers baru kita jus tu nak menpai je video segini ke channel storyteller London. Ya kaspa jong kenu kenu kori. La pension nong rim blan ni debis na kata ke ekonomi. Kidan kiri ke bedok, bat kidan kiri ke bari uspa. Hato balai kiri ke bedok kinom sna sibuan ke pisah. Kenang bakin ruspa. Sabang ni pin setep kumnu man shina ye ka pisa ha ka jing ye dei bat ka jing bat bor la ni kham bor ha ka jing shina pisa la ni tengka po jong ka ni kunu gri labat da ka imf la ni ka international monetary fund kani gari ka tna trai kam jong ka uno la ni ka united nation organization Banshina ya ka pisa la di ka tengka jong ka nukunukri. La pensyong dor ya ka jingdon jong ka kser. Anda ladai kepur. Bagata kari. Kahapan prino ialah ke jangka pisah. Kedekat jangka IMF kila warna kata kari. Bat kila tau ia ke jingdon jangka kesehat. Syukanya mentala daka India ke don sipau kilo ke kesehat. Bat kador jangka kesehat ke long sanpau hajar tengka sikilo. Kamut baka IMF. Kasyak ya ke India ban pren ya kepisa san pulak tengka tangkat kum ka jingsong dor jong ka tiga kser kum ta ka wei pa kuing kri kia le ban tit ya kser nai ki yo ya kepisa ban tit kser tit kser da ka tax lani ka kajna ka bayo lum na ka pisahi lada mentau senam ke don sipau kilo ka kser bat lada la sem senam ka don tam ya ke sipau. Kamut ban lasem senem. Layok ban sina tam ya ke pisah. Henry ledakam yo ban tit ksiar. Kamut ne haju. Kumta kadehi santulak. Om yo ban sina tam ya ke pisah. Senga bang ni. Balipat ke dor. Jong ke pisah nak kui keri sekui pat ke yapir. Ya ladangin pai sa Bangladesh, India, Nepal, China, Amerika, Europe, bat kiwi kiwi. Kador pisa kadon laga jong jong. Tang Maria de Prin ya kapisa. Kador jong kapisa kalong ya rengkat baro. Henry balipat ke hirdor. Kadau ke bah kemat du kadai ke black money. Baga sorkar kam yosu ya ka kajna. Lani ya ka tax. Lani ya ka tax. Ya kaba ki brio ki laburi no ya kepisa. Anda kada print ya kepisa. Bat hadi yang katu kat ni benai. Ki bang ki duna kepisa. Ki yau ki hat ki teli. Bom don pisa. Balai kepisa kat duna. Haki bang. Kadai nama kabelak moni. Ki brio ki baru spak ki babun. Kim trek bentap ya kepisa bang kitab akrum jing tia lani kitab buri no ye kapisa bad kata ye kapisa kam yo jing kenshu shabang kum ta khnang ban yo pendon kamu pai ba bad ban yo pentre kam ka sorka kalhab ban kerpat ye ya ka IMF pakan sya ban sinabi ang saisin ka bamut ban duplicate arsha iya ka jing shongdor andala sina duplicate ador lene ka value jong kapisa kala duna ka chispa ka shongdor satang sanpotunga walla ka day chispa day halor kata kadal ba pho kai pho laipo pho sanpo pho, nyopo prapo katkum kador jong kapisa lani katkum ka jing shina duplicate ya katengkah Andala pandiang sa isiin man sina duplikit yag bisa. Haka jaka bakan siyong door, san po, kan siyong no sa tang arpusan. Lani lay siya, yaga jing siyong door. Kumta ka penlong, yaga jing yapir jong ka bisa. Nakawi kari, siya kawi pat. Day halor kita ikin nong rim, bakan nukun nukari, kamla, man sina tam yag bisa. Bisa ladaka lakban shna tamru. Kabamut bakador leni ka valiu jong kapisa. Kala duna. Ria kapisa. Lakmi bat la petrenti bat la bishar daka IMF. Kiri ki babun ka black money. Kinom yo ya ka tax na kapisa. Kumta kim yo ban tip ya ka kser. Balay ki ki buri ya kapisa kim le tap shabang. Kadaw ka long, kanang bakilat ban siw ya katak siya kasorkar. Daki krur, bad daki spak krur, kat kum ka jingbuan, jang kapisa. Ngikan mau kisnem baladep, baka sorkar jangun narindra modi badan brom. Ulap pendu uno ya ki kot tengka barim. Ka jing temu ka bahak kamadu. Kadai, man pendu ya ka belak moni ngi ken mawa kitu gi senam dagi berni ki brio ki lit thang no ik bisa bat kitu ki bisa ki balai berat balai thang kadai ka black money kenu kenu kari kamla ban snatam ia ka bisa kat kum ke jingdon jo ke kesia kata kanang snatam kadoor jo ke bisa kala nang retno kum takkan sekelalong ka mar, Jonkimar mata.